Э, семья? Дочь, мать. Э, сколько лет дочери? Восемь. Жена? Э, По разводе. В разводе, да? Э, какие войска? Ну, шест- 90 дивизия, 6-й танковый полк. Танкист, да? Нет. Кто? Ну, Стрелок обычный. Стрелок, да? Пехота? Да. Звание? Рядовой. Контрактник? Да. Когда подписал контракт? 9 сентября этого года. О, это уже поздно, да? И сколько обещали на контракте? Говорили от курса доллара, зависит, то есть в районе там, от 150 до 200. А до этого чем занимался до контракта? В своем городе работал в ритуальных услугах. Ритуальная как услуга компания. кем? Рабочий ритуальных услуга. просто. Какая зарплата была? 30. 30 штук, да? Ну, это много, это а 5-6 раз больше, да, обещали. Э, в Украину э, когда зашел? 13 сентября. А какое направление? Мы, то есть, по темпам ехали село Ямпаловка. Может, Ямпель? Ямпаловка. Ямпаловка, да? А в плен когда попал? прям попал. Меньше, чем две недели 26 сентября. Какие обстоятельства? Ну, коротко очень. А, нас стали обстреливать. С недельку нас обстреливали. Минометами тут поступила нежданно-негаданная команда. Собираемся, уезжаем. Собрались, поехали с нашим командованием. То есть попали, сначала завязался бой, оказались свои, а, забрали трех выживших, но наша БМП шла первая, то есть у нас был командир взвода, он нас увез в кольцо, там вывязался. Первый бы по, по нам начался обстрел. Меня еще одного сослуживца скинул с БМП, все, мы остались одни, БМП дальше уехала, там ее взорвали. Угу. Меня ну, на следующий день мы с товарищем взяли в плен его затрюксотили на залив. А вот город, откуда ты родом, э, он большой? Нет. Сколько населения? 1040. Как бы небольшой такой городишко. А какое-то образование у тебя есть? Среднее специальное. Специальность какая? Сварщик. Сварщик, да. А тяжело работу найти в городе? Ну, затруднительно. В принципе, найти-то не тяжело ну, хорошо оплачиваемые сотрудники. А вот то, что подписал контракт, стимулом были деньги? Нет, скорее всего, наша пропаганда российская, угу. имеется в виду. А, когда захотел, что думал? Вот, э, как бы, ну, если стимул... Ну, я, честно тебе скажу, я не верю. Да, частично для тебя стимулом были деньги, да? Где 30к, ну, а где 150-200, да? А тут немножечко по-другому ситуация была. Я шел конкретно на контракт, на полноценный контракт в российскую армию, то есть свою часть. Угу. Меня не взяли. Там причины не объясняют, естественно. Меня не взяли. Это я шел где-то январь-февраль. Угу. Летом мне поступил звонок уже с областного военкомата. То есть а, вы устраивались на контракт? Я сказал, да, устраивался, но меня не взяли. Можешь приехать в областной военкомат для тебя есть вакансия. Я, хорошо. Я приехал в военкомат в Челябинске. Там мне сказали, есть ну, вакансия, то есть э, разгружать, сопровождать гуманитарные грузы. Угу. То есть часть находится на границе России и Украины. Угу. Ты будешь заниматься гуманитаркой. Согласен на это? Да, согласен. Почему нет? отношение к войне. Я имею, часть находится на территории Российской Федерации. Я хорошо. <clears throat> Но сопровождать ты, ты, ты будешь, то есть, на Украину. Я ну ладно. Все, ну когда уже прошел медкомиссию, все вот это прошел. Нас привезли. И действительно вывели из строя где-то 6, что ли, человек. А, отправили разгружать а, Ил-76 с гуманитарным грузом. Там, то есть была еда, одежда, вот это все. Все, как только мы его разгрузили, нас привезли в палаточный лагерь. В палаточном лагере на следующий день нам дали Калашникова, кому-то дали магазины, кому-то нет. Посадили в Уралы. И вот, когда уже вот эту арку Россия, Украина. Мы заехали на Украину, и все, там уже в пехоте сказали, вот вы там, там, в такой-то. Задачи какие ставились? Задача обычно, вот, э, вот это село стоит, то есть дома, где раньше жили мирные жители, то есть жители какие-то. Вот, в одном доме это был штаб. Вот нам надо было стоять, тупо с автоматами рядом с этим домом, и все. И смотреть, чтобы никто из лес, там из лесополосы не вылез. Но когда тебе сказали ехать в Украину, у тебя не было какого-то стрёма? Имеется в виду, когда вот мы пересекли вот эту арку? Ну да. Не было, да? Хорошо, ты, вот э, ты сказал, что у тебя как бы частично были деньги, да, но частично как бы идеология, да? Ты сказал под российской пропагандой, да? Вот ну, что да. именно? А, легко объясню, потому что я уже и тут, ну, каждый день, можно сказать, смотрим мы новости угу. и сравним с нашими новостями. Вот все, что показывают здесь, то орки там, все, что ну, территории вот эти уничтоженные, угу. плачи люди, то есть угу. как по ним действительно ну, прошлись, так сказать, как по живым, ну, можно сказать, мутанкам, ну, убитые ну, горем. Вот. И взять наши новости, где люди, которые здесь находятся, говорят нам спасибо, ждут нас освобождать непонятно от кого, уже выясняется, то что никто нас тут ни хрена и не ждал, <clears throat> мы нахрен тут никому не нужны. Нас тут тупо ненавидит, можно сказать. И это понятно. Ну, то есть, э, давай немного подытожим. Где правда, с какой стороны? Вот лично для тебя. Лично для меня? Не знаю, <laughs> из-за чего эта война, но судя по людям и по их отношению к нам, правда здесь. Потому что я не слышу тут от людей, ну то, что, слава богу, вы пришли, мы вас ждали. Такого нету. То есть как бы россияне это оккупанты? Получается так. Получается так. Я не скажу, я не знаю всех вот этих приблуд, для чего мы здесь, для чего мы ну, зашли, но я знаю точно одно, то, что нам говорили, нацисты, бандеровцы, там, убивают мирных жителей. Я этого не видел. Может, это где-то там в другой стороне, нигде я ехал, я этого не знаю. Но где был я, этого не было. И когда нас взяли в плен, а, вот это НУГЛП ВСУ, нормальные люди, нормальные с ним пообщались. Это обычные люди, учитель труда, строитель, которые тоже не хотели, не хотели этого ничего, не хотели сидеть в этих окопах, выслеживать кого-то, брать в плен. Они хотели также жить и работать, продолжать. Так что вот так вот. Но они воюют за правое дело. Они, да, это их территория. Они защищают свою страну, свою родину. А много таких вот, например, что верят э, вот эту всю бойду российской пропаганды? Вот, вот у тебя там в городе? У меня в городе, у меня город маленький, не скажу, чтобы много а, я вот так скажу, я видел, когда еще на территории Ирак были, вот, у кого вот, короткосрочные контракты, угу. ну, у кого ну, собрали. вот, я тогда уже ну, задумался. Почему? Потому что собрали сброд. Реально сброд. И есть, конечно, нормальные, адекватные люди, которые, ну, кто из-за чего, допустим, пошел. кто допустим, из-за пропаганды, кто-то, допустим, там, по семейным каким-то жизненным обстоятельствам из-за денег пошел. Но я увидел контингент людей и понял то, что это реально направляет тех, кого не жалко. То есть что, кто входит в контингент? Алкоголики, там, ну, про наркоманов не буду говорить, это но навряд ли уже. В основном алкоголики, низшие социальные слои, так сказать. Заки? А, нет, еще тогда заков. я вот сейчас узнал, то, что когда пошла мобилизация, заков тоже стали забирать. Ну, тогда нет, их не было. И только потом еще узнал, то, что а, мне, то есть, ну, дали прям пакет этот ну, пакет документов, который я должен собрать, всю медкомиссию пройти. Я всю медкомиссию прошел А тогда Я. А потом, когда уже с людьми общался, то есть отправка назначена на такое-то число, люди, блин, да я вообще не проходил, да нахер она мне нужна. Я прошел там пару врачей, мне заключение поставили, здорово, все. То есть и шумоголовые, кто психиатр, допустим, а, устраиваясь на нормальную работу, он бы его не прошел. На выборы ходишь? На выборы кого? В России. Своих, допустим, своего города, мэра хожу. А там президента, депутатов Думы? Один раз ходил. За кого голосовал? Тогда были выборы партий, за ЛДПР я тогда голосовал. Жириновский. Да, кто А чем нравится? Вот много э, россиян мне говорят, что им нравился Жирик. Вот чем? Да, я даже, скорее всего, потому, он им нравится, ну, как сказать, россиянам, потому что он в своем народе кто? А. Он же фрик. Ну, типа того. Наверное, этим он в России не нравится. И то, что... Россияне любят фриков? Они, наверное, ну, любят, прям жестко, так четко сказано там слова. А вот ну, почему ну, ни разу не выбрали? Потому что все равно опасаются, боятся. А может и хотели даже ну, выбрать, но все уже решено, скорее всего. Лжирика реально хотели выбрать. <coughs> ну, как бы, вот если смотреть там на политику российскую, это как бы, ну, типа, Жирик – это сателлит Единой России Путина. Вот им нужен такой дурачок. Ну, Он же всегда голосовал так, как э, хотела Единая Россия, ну правда. Я, ну да, я очень далек, в принципе, от политики. Я туда вообще ну, не лезу. Не стараюсь что-то там понять, выяснить, что толку от этого. А вот ты говоришь, там бандаровцы и так далее. Вот э, что ты знаешь о Украине? Об Украине? Угу. Ну что конкретно? Ну вообще вот любой какой-то факт может там навести. Вот кто такие украинцы? Хто такі українці? Своя незалежная страна. То есть свой народ, который добивался на незалежности, Независимости. независимости, да. Все, в принципе, Они имеют право, ну, как бы, хотеть чего-то. естественно. Это, дру- это другое но государство, не имеющее никакого отношения к Российской Федерации. Я имею в виду ну, то, что отдельное государство, естественно. Да, мало там спрашиваю, да, вот, э, вот эти вещи. Ты это говоришь, э, ну, потому что здесь на камеру как бы со мной, или ты так думаешь? Я, я в этом уверен. А что? Тут дураком надо быть, чтобы на, думать по-другому. Это совершенно другая сторона. Потому что а иногда там... Находящиеся по соседству просто, но это свои законы, свое право, то есть Украинцам что-то хочешь сказать? А что я могу сказать украинцам? Извиняться за наше, за наше правительство, за это глупо. Единственное, хочется пожелать, чтобы поскорее это все закончилось, этот бред. И, и сказать им то, что что с этой стороны, что с той везде есть и хорошие люди, и плохие. Не все в Российской Федерации орки, какие-то там твари. Есть тоже также переживающие за них. Также есть и плохие люди, которые параллельно. Ну, а украинцы почему-то видят большинство плохих русских, которые приходят сюда. Это тоже факт. Это факт, да. Я с этим согласен, а потому что, в принципе, где? их можно понять. Если ты пришел ну, сюда, у тебя автомат в руках, ты же никому ну, не докажешь ну, то, что у тебя автомат, он просто в руках. То, что ты даже и не собираешься с него стрелять. Ты этого никому не докажешь. У тебя автомат в руках, ты враг. Где хорошие русские, о которых ты говоришь? Вот те, которые бы выступили в России и сказали, становитесь? Не выступят. Они могут также общаться там в интернете, ну, даже с украинцами. А такого, что соберется столпотворение какое-нибудь, массовое, прям что тысячи людей, я сомневаюсь, что такое будет. Плохо они все заканчиваются. Россия это диктатура? В какой-то степени, да. Я слышал что-то, ну то, что жгут военкоматы или что, но я сомневаюсь на ну, то, что это вот прям именно, может, где-нибудь Дагестан там, может, там, там, ну, народ может стать и позволить себе такое. А россияне это рабы? Рабы не сказал бы. Нет. Почему не могут стать? Потому что, ну, каждый скорее всего, опасается за себя, понимает, ну, то, что ему, допустим, и семью, ну, кормить там ну, надо, типа, а в тюрьму... Ну, ну давай, давай стереотизируем, да, вот, например, вот группировка была 150 тысяч, да, вот ты говоришь, что есть и хорошие россияне, да, и угу. ты понимаешь, что ты говоришь, что есть среди солдат есть, да? И среди да. да. Вот давай просто прикинем, да, вот, например, вот около границ в начале войны было 150 тысяч ну, группировка сосредоточена. Да. Если 50 тысяч бы сказали нет. А Понимаешь? Я, я тебе так скажу, я не знаю, сколько в числах, ну, не знаю, да. Но я знаю то, что очень много ну, народу, даже в первые дни, вот, допустим, как один снаряди купал, пум, очень много на, ну, народу написал ну, сразу на отказ, и уехали домой. Вторые уже, кто попытались, там уже сказали, что сказали нет. Они попытались сами уйти, то есть сами пошли. Ну, и, в принципе, много таких уже здесь, кто сами пошли, потому что куда идти, неизвестно, в каком направлении тоже, идти далеко. Хочешь что-то сказать россиянам? Да, хочу и конкретно даже ну, хочу сказать. Прямо вот кому? Вот. Минобороны сидит здесь. Человек уже десятый месяц. Десятый месяц. Галкин Сергей. Все те, с кем он служил, с кем он попал, все давно уже дома. Вы смотрите, ну вообще хоть немного. Вытащите человека. Хочу еще сказать, передать привет, так сказать, Чебаркульскому полку шестому 90 танковых дивизий. Как так с вами человек заключил контракт? Бочкарев Алексей. А в списках части он не числится. Он никто. А как он тут очутился? Кто он? Его жена или супруга, добивается, звонит. Нет у нас такого. Нет. Он здесь? Он здесь. Он здесь тоже как как. А вообще россиянам что-то хочешь сказать как гражданин РФ? Хочу, да. Прежде чем сделать какой-то шаг в своей жизни, взвесьте все за, против, и соберите по максимуму информации за тот шаг, на который вы собираетесь пойти. Стоит оно того или нет – если вы четко понимаете, зачем вы идете, идите. Если не понимаете и слушайте зомбоящик, тогда лучше не стоит. Вообще не стоит. Никто не знает, по крайней мере. Кто здесь находится, с кем я общался, никто не знает, для чего это все вообще нужно было. Для чего вообще-то? Это даже уже спецоперацией не назовешь. Это полноценная, полномасштабная война, где гибнут мирные люди. Свина кого? М? Свина кого? Свина кого гибнут мирные люди? Украинцы. Украинцы гибнут? Украинцы гибнут. И кто их убивает? Кто-кто? Ну, Те, кто напали, так сказать. Вот кто напал? Ну, вооруженные силы РФ.